Ауруханада қанша жанға қолын созып жандарына шипа бола білген бұл өз әкесіне бір күнде болса қызмет ете алмағанына еш көмек көрсете алмағанын ойлағанда жаны шырқырап кетеді бірақ қанша рет бәрін тастап ұятты жиып тастап ауылына барып әкесінің аяғын құшып кешірім сұрағысы келгенмен де бір ыңғайы болмады бес жылда анасымен ұзап кетсе он-ақ рет тілдесіпті ғой үйлеріндегі телефондары жұмыс істемей қалған бұған да хабарласу қиынға соғып қанша уақыт почтаға барып тосып отырып зорға сөйлесетін әйтеуір жұмысқа тұрғалы үнемдеп жинаған біраз ақшасын анасына салып жібергені дәтке қуат кейінгі сөйлескенде әкесінің халі нашарлағанын айтқан анасына ауылға барғысы келетінін айтып еді жаным-ау мен де сені бір көруге зармын бірақ әкеңді білесің ғой айтқаныңнан қайтпайды ол сенің өзің түгілі атыңды таттырмайды менің де әбден мазамды алып бітті деп жылап жіберген суыртақтап аңсар туралы білгісі келіп сұрастырып еді анасы салқын ғана жандармен араласпай кеткенін айтты Ауруханада қанша жанға қолын созып жандарына шипа бола білген бұл өз әкесіне бір күнде болса қызмет ете алмағанына еш көмек көрсете алмағанын ойлағанда жаны шырқырап кетеді бірақ қанша рет бәрін тастап ұятты жиып тастап ауылына барып әкесінің аяғын құшып кешірім сұрағысы келгенмен де бір ыңғайы болмады бес жылда анасымен ұзап кетсе мұндағы рет тілдесіпті ғой үйлеріндегі телефондары жұмыс істемей қалған бұған да хабарласу қиынға соғып қанша уақыт почтаға барып тосып отырып зорға сөйлесетін әйтеуір жұмысқа тұрғалы үнемдеп жинаған біраз ақшасын анасына салып жібергені дәтке қуат кейінгі сөйлескенде әкесінің халі нашарлағанын айтқан анасына ауылға барғысы келгенін айтып еді жаным-ау мен де сені бір көруге зармын бірақ әкеңді білесің ғой Айтқаннан қайтпайды ол сенің өзің түгілі атыңды таттырмайды, менің де әбден мазамды алып бітті деп жылап жіберген бүгін де әдеттегідей кезекшілік қызметін атқарып үйіне қайтпай қалған аңсаған қабылдау бөліміне асыға басып келе жатыр пышақталып түскен ер адамды қабылдап алуы керек ес-түссіз жатқан еркекке қарағаннан жүрегі дүрсілдеп ала жөнелді қайрат қой айнаға тесіз. алғашқы кезде өзінің бір кезде құлай сүйген өз еркімен құшағына құлаған ғашығы кейіннен өзінің жанұяларының талай қасіретке тап болуының себепкері ретінде жек көріп кеткен адамын мынадай күйде алдына келтірген құдайына не дерін білмей бөлмеден қашып шығып кеткісі келген әзер дегенде өзін-өзі қолға алып алғашқы көмегін көрсетіп құжаттарын рәсімдеп үстіңгі бөлімге апарып тастады қанша ойламайын десе де жадынан шықпай қойғаннан соң кешкілік барып хал-жағдайын білген еді отадан шығып беті бері қарағанын айтты көрші әйелді ұрып жүрген мәскүнем еркекке араша түсемін деп пышаққа ұрылғанын естігенде таңданысын жасыра алмады бұл білетін қайрат ондай ерлік жасайтында емес еді ғой бес жыл ішінде жақсы жаққа өзгеріп шыға келгені ме әлде бұның өзі қателік жіберді ме мүмкін сол кезде өзінің аяғы ауыр екенін айтып бір ауыз тілдескен мүмкін жылт еткен ойын жылдан басқа ой өшіріп үлгерді жоқ ештеңе де мүмкін емес ол сол кезде елден естімеді дейсің бе әрине білді бәрін басын бұғып бұны бір іздеуге де жарамады емес пе енді несіне үміттенемін деп өзін жерден алып жерге салған аңсаған енді қайта өзіне ол туралы ойлауға тыйым салып жұмысын тапсырып үйіне қайтты үш-төрт күн өткен соң жұмыстағылар бұны бір жігіт іздеп келіп тұрғанын айтқан соң асыға басып аурухана дәлізіне шыққаны сол еді қайратты көріп ашулана қабағын түйіп бұрылып кетуге ыңғайланды қарындас тоқтаңызшы сізді әдейі іздеп келдім мені сіз қабылдап алғашқы көмек көрсеткен екенсіз сізге алғысымды білдіруге келдім деп күлімсіреп келе жатқан жігітке ашулана қараған аңсаған қайрат бұл не мазағың осыған дейінгі жасағаның аздай енді мені келе кет тұрсың ба деп даусы қатты шығып кетті қайрат сіз қайратты танисыз ба таңдана даусын созған жігіт бұған тағы да күлімсірей қарап қарындас мен қайрат емеспін есімім қанат болады сіз көргісі келмеген қайраттың егізі боламын иә көбі бізді шатастырып жатады бірақ анықтап қарасаңыз айырмашылығымыз көп деді шынымен-ақ аңсаған енді байқап тұр түр сұқыты қайратқа келгенімен көз жанары басқаша бір түрлі мейірлі ме өңіне ерекше шырай беріп тұрады екен даусы да сөйлеу мәнері де басқа қолыңыз бос болса аурухананың астындағы асханада шай ішіп отырып әңгімелессек қалай болар екен мен өз құтқарушымды тәтті шайға шақыруға құқылы шығармын деп ай шайға қарамай өзі бастап асханаға қарай беттеді біз қайрат екеуміз әдемі бір отбасының сүйікті ұлдары едік мен өмірге қайраттан он минутта ерте келген екенмін кішкене кезінен ол өте әлжуаз аурушаң болыпты да мен керісінше көп ауырмайтын балпанақтай болған екенмін сондықтан да анамның менен гөрі қайратты көбірек өбектеуін заңдылық деп қабылдайтынбыз дегенмен де әке-шешеміз екеуміздің де бар жағдайымызды жасауға тырысып ішкеніміз алдыда ішпегеніміз артта болып алаңсыз өмір сүріп жаттық қайрат шыны керек кішкентайынан еркелігі басым жалқаулау болып өсті мектепте көбінесе қиын сабақтарды емтихандарды оның орнына мен кіріп тапсыратынмын өмірге өте жеңіл қарайтын ол өмір бойы өз қалағаны болатынына сеніп оқу оқығысы келмей анамыздың көрсетіп бір көрсетпей бір беретін ақшасына күндіз компьютер клубында кешке тіпті ертектер жүретін орындарға қыдырғанды жақсы көретін осылай алаңсыз жүргенімізде қандай себеппен екенін білмеймін ата анамыз ажырасатын болды бұл жасымыз он беске келген біз үшін өте ауыр соққы болды әсіресе қайрат әке-шешеміздің шешімін ұққысы да қабылдағысы да келмей ашуланып түрлі-түрлі амалдар да жасап көрді тіпті бір күні өзіміз тұратын үйдің шатырына шығып алып секіремін деп те қиғылық салып та көрді әкем екеумізді шақырып алып сол күні кешкісін ұлдарым өмір болған соң түрлі жағдайлар болады өздерің де ер жетіп қалдыңдар анаң екеумізді түсінуге тырысыңдар біз екеуміз екі жаққа кеткенмен де сендер үшін біздің көңіліміз пиғылымыз еш өзгермейді кіммен қалғыларың келетінін де ойланып шешіңдер екеуің де аналарыңмен тұрғыларың келсе де мен қарсы бола алмаймын барынша өз көмегімді көрсетіп тұрамын менімен бірге тұрғыларың келсе оны да айтыңдар әрине аналарың сендерден айырғысы келмесі анық бірақ сөйлесіп түсіндіруге тырысамын өздерің де үлкен өмірге жолдама алар жасқа келіп қалдыңдар бізді түсінуге тырысыңдар қайрат сенің бүгінгі жасаған қылығыңнан ештеңе шықпайды кішкентай баланың қылығын істемей жігіттерше шешім қабылдап үйрен ұлым өмірде бәрі сен қалағандай оп-оңай бола қалмайтынын түсін деген екеуіне қатулана қарап осылай ата-анамыз ажырасқанда екеуміз екі жаққа кеттік мен әкеммен қалуды шештім себебі сол кездегі анамның жағдайын көріп бір жағынан екеумізді бірде бағып қауының. өзі ол кісіге ауыр болар деп шешсем бір жағынан шынымен де кішкене кезімнен әкеме жақын едім әрине сыңарымнан алыстап кететінім жаныма батты бірақ басқа амал болмаған соң өмірдің ұсынғанын қабылдауыма тура келді бар күш-жігерімді оқуға салдым себебі дұрыс білім алсаң өмірдегі барлық есік өздігінен оңай ашылатынын түсінген едім және де әкемнің алған жаңа әйелімен өгей анаммен бірге тұрғым келмегендіктен тек дұрыс оқуға түсу үшін барынша сабақты дұрыс бітіруім қажет екенін түйсініп оқуымды өте жақсы аяқтап шығып өзім қалаған оқуыма осы қалаға келіп түстім қазір оқуымды ойдағыдай аяқтап жұмысқа да тұрып алдым еліміздің бас қаласында тұрған өзіме ұнайды ендігі арманым баспаналы болу сол үшін жанталасып жүрмін бірақ қазіргі жалдап тұрып жатқан жерім мазасыз көршілерімнің көбі маскүнем күнде ұрыс-керіс сіздердің ауруханаларыңызға да солардың кесірінен түсіп қалдым деп әңгімесін аяқтаған қанаттан қайраттың қазіргі халін сұрауға ұялып отырған аңсаған іштей жанындағы жігітке қарап сүйсінісін жасыра алмады шынымен-ақ қазақтан сөз қалмаған ғой шіркін бір биеден ала да туады құла да туады дегеннің нағыз айғағын көріп отыр түрлері ұқсас болғанымен болмыстары бөлек тәрбиелері бір болғанымен, өмірге көзқарастары бөлек екі егіздің осылай ержеткендері неліктен болды екен сол кездесуден кейін қанат ауруханадан шыққанға дейін аңсағанға жиі-жиі келіп екеуі түскі шайларын бірге ішіп жап-жақсы сырлас болып кетті қанаттың жасына сай емес білгірлігі бар нәрсені байыптап ойланып жасайтын қадамдары жан-жағындағыларға көмек көрсетуге дайын тұратын елгезектігі аңсағанның назарынан тыс қалған жоқ басқа жігіттер өтірік мақтауларын асырып ойларының дәмейліктерінен байқалып қоятын таяздықтарынан шаршаған аңсаған қанатпен болған кездесулерде өзіне жаңа бір әлем ашқандай болып жүрді қанат ешқашан артық кетпейді қандай тақырыпқа әңгіме болмасын өз ойын әдемі жеткізе алады бұның көңілін табуға тырысады тек қана жақсы жақтарын көретін аңсаған сонда да өзін сезім жетегіне жібермеуге тырысады барынша өзін салқын ұстап қанатпен тек өзінің қарамағындағы ауруларға қалай қараса солай қарым-қатынас жасауға тырысатын біраз уақыттан соң қанат ауруханадан жазылып шықты онымен бірге өткізген сәттерінен ерекше әсер алатын аңсағанның ол кеткеннен бері көңіл-күйі түсіп қалды сағынып елегізетін сияқты ма бір түрлі күйге түскен ол өз жүрегін ұқпай әлек сонда қалай болғаны осыған дейін ешкімге селт етпеген жүрегі шынымен-ақ басқаны емес өзі жек көріп кеткен қайраттың бір туған ағасын таңдағаны ма бірақ қанат бұған ешқандай сезімін білдірген емес қой ендеше тағы да махаббаттан опық жегені ме тіпті екеуінің арасында сезім туындағанмен де ол сезімнің болашағы жоқ қой бұның жасырын құпиясының беті ашылып басқа емес қайраттан бала сүйген және ол баланы өз қолымен біреуге беріп жібергенін білгенде қанат бұның бетіне түкіріп кетері анық емес пе ендеше мына алабұртқан көңілге жол болсын өз өмірінен қайткенде де қайратты да қанатты да өшіргені жөн осылай деп шешім қабылдаған аңсаған жұмыстан шыққанда алдынан тосып тұрған қанатты көргенде салқын ғана амандасып асығып тұрғанын айтып кетуге қарсылық көрсетпей-ақ бұның айтқанына көнген сыңай танытқанымен де кетіп те қала алмады солай аңсағанды үйіне дейін шығарып салды және осы әдетінен бір жаңылмай күнделікті аңсағаны жұмысынан тосып алатын болған қанат бұл ауруханада түнгі кезекшілікке қалғанда да сылтауратып бес-он минутқа келіп кететін өзі қалжыңдап сені бір көріп кетсем болды бар шаруам қиюласа кетеді тіпті өзім таңғаламын не сиқырың бар бірақ сенімен кездескеннен бері тасым өрге домалай бастады деп жымиып күліп тұрған жігітке аңсағанда қарсылық білдіре алмай қалатын осылай жүргендеріне бір айдай уақыт болғанда бір күні қанат ерекше қуанып келді аңсаған сенесің бе күшті пәтер тауып алдым жалға жұмысыма да жақын бұрынғы үйімнің қасында қан сарайындай және ақшасы да бұрынғыдай сонша көп емес айтам ғой осы сені көріп кетсем болды жолым болып кететін болды деп бұның бетінен шымшып алып құшақтай алған бұрындары ешқашан қолынан да ұстамай жай қасында әңгімесі айтып жүретін жігіттің қылығынан ұялып қалғанмен оның мына қуанышына шынайылығына риза болған аңсағанның жігіттің құшағына еркін еніп жүрегінің дүрсілін естіген сәтте өз жүрегі де аттай тулап жөнелген оның бүкіл денесі ду ете қалды екеуі жұмыстан шығып қанаттың жаңа пәтеріне келді жинасып жүктеріңді орналастырып берейін деп өзі ұсыныс жасаған соң қанат қуана келісіп ұшып-қонып кетті аңсаған бөлмелерді жуып шығып қанат киім-кешектерін реттеп әр сәтте үйдің шырайы кіріп екеуі кешкі шайларын бірге ішуге отырды осындай үйде жақындарымен бірге дастархан басында отырмағанына көп болған аңсаған ерекше сезімге бөленіп отыр анасы мен әкесіне деген сағынышы лап ете қалып өзінің үйіндегі әдемі кештерді көз алдына елестеткен бойжеткеннің көзінен еріксіз моншақтар тізіле жөнелді жалғыз өзі жүріп ешкімен араласпай жұмыс істеп жүріп жайланды отырып рахаттанып шай да қанша болыпты ғой әсіресе жақын адамның жанында болғанының өзі жаныңа қанша қуат сыйлайтынын сезінуден қалып бара жатыр екен ғой бұл бейбақ осы бір кештен бері екеуінің арақатынастары нығайып жиі-жиі кездесіп аңсаған тіпті көбінесе жұмысына жақын болған соң жігіттің пәтерінде қонып та қалып жүрді қанат бірақ ешқашан артық кетпейтін бұған арнап диванын ұсынып өзі ас үйдің еденіне төсенішін төсей сап ұйқыға кететін жігіт аңсаған үшін ағасындай болып кетті өмір бойы жалғыз өсіп апайы немесе ағасы болған аңсайтын қыз үшін бұл қарым-қатынас ерекше ағасына еркелегендей қылық көрсетіп қана қоймай бар жан-тәнін салып дәмділеп тамағын пісіріп беруге тырысатын аңсағанды да қанатта ерекше құрметтейтін міне бүгінде жұмысынан шығып қанат сүйіп жейтін палауын дайындап бергісі келіп азық-түлігін арқалап келген бұған есік ашқан қанаттың бір түрлі таңданыспен аңсаған сен мұнда не істеп жүрсің деген даусын естіген сәтте-ақ алдында қанат емес қайрат тұрғанын ұққан аңсаған қаққан қазықтай қатты да қалды қайраттың артынан ас үйден шығып келе жатқан қанат о аңсаған төрлет жоғарылат келгенің қандай жақсы болды деп қуанышты жүзбен келіп бұның қолындағы сөмкелеріне жабыса кетті қанат да ты что ты это серьезно деген қайрат ну братан ну ты даешь сен әрдайым менің қалған киімімді киіп тастаушы едің но енді менен қалған қызды да таңдағаның это просто слов нет вот умора деп үйді басына көтеріп сандарын шапалақтап қарқылдап күле жөнелді да ты посмотри көзіңді ашсаңшы қай жеріне қызықтың мына қыздың оның таңба қояр жері қалмаған ғой дей бергені сол еді қанат әй қарамай аузынан жұдырықпен бір қойды есін жиюға мүмкіндік бермеген күйі сүйрлеген күйі пәтерден алып шығып кеткенде барып жан-жағына алақ-жұлақ етіп тұрған аңсағанға жан біткендей болды ұялғаннан кірерге тесік таппай есі шығып тезірек мына жерден кетіп қалудың амалын таба алмай тұр есік сыртынан екі жігіттің күңгірлеген дауыстары қатты-қатты шыққанмен не деп жатқандарын айырып болмайды ас үйге кіріп шарасыздықтан басын ұстап отырғаннан басқа амалы қалмаған аңсағанның өзегі өртеніп барады неліктен ғана осыған жеткізбей өз құпиясымен қанатпен осы уақытқа дейін бөліспеді екен енді қайраттың баяндауында өзінің қандай кейіпте қабылданатынын ойлаған кезде ұяттан беті дуылдап ашудан жүрегі қысылып отыр біраздан соң бөлмеге кірген қанат аңсаған қайрат үшін кешірім өтінемін сенен оның айтқандарының бәрі өтірік екеніне сенімім зор дей бергені сол еді жоқ қанат өтірік емес бәрі шын деп бастап алып еш бүкпесіз бар жағдайын алдына төгіп салды аңсар жайлы қазіргі әке-шешесінің жайы туралы айтқан кезде өксігін баса алмай еңіреп отырған оны құшағына қысып отырған қанат иә жап-жас болсаң да басыңнан талай қиыншылық өткен екен ғой және де сол қиындықтардың себепшісі қайрат екен ғой деді тістеніп өңі бозарып кеткен жігіттің иығына басын қойып солқылдап жылап отырған аңсаған құтты бір әкесінің құшағына енгендей өзін кіп-кішкентай сәбидей сезініп отыр аңсаған сонда сен неге осы уақытқа дейін әкеңнің алдына барып кешірім сұрап аяғына жығылмадың ол кісінің алдына барсаң сені кешірері сөзсіз еді ғой қалай барамын мені көрсе болды жынын көргенде селкілдеп қан қысымы көтеріліп одан бетер ауырып қалады емес пе ал сен бармаған кезде жазылып кеткені шамалы ғой ауруға шалдыққанына бес жылдан асыпты алдына барсаң жалғыз перзентін кешірмес деп ойлайсың ба бұғып жатқан мен өзге, өзгерер нең бар ең құрмаса кешірмесе де алдынан өткенің дұрыс менің ойымша деді өзіне тән байсалдылықпен бетіне қарап маған осылай ақыл айтар тірі жан болмады ғой өзім сәби едім ғой мен ол кезде суға түскен соқыр күшіктей қыңсылап жүріп өмір сүруді енді үйреніп келемін дірілдеген даусы тарғылданып ақырып отырған қызды құшағына қыса түскен қанат үнсіз біраз отырып ештен кеш жақсы аңсаған осының бәрі менің сыңарым қайраттың кесірінен болғаны үшін қатты ұялып отырмын қолымнан келгенше оның жасаған қателіктерін түзеуге тырысып бағайын сен менің айтқаныма көнсең бірлесіп әрекеттеніп көрсең қалай қарайсың деді сұраулы жүзбен қарап әрине деп ризашылығын жасыра алмаған аңсаған жігіттің бетінен сүйіп алды міне содан бері бір апта уақыт өтті екеуі де жұмыстарынан демалыс алып өздерінің қалаларына келіп жетті аңсаған жол жөнекей қанатқа әке-шешеме бармай тұрып жанар апайдың үйіне кіріп шықса қалай болады көзімнің қиығымен болса да аңсарды бір көргім келеді ол кісі өз ұлындай көріп әдемі тәрбиелеп жатқанына еш күмәнім жоқ бірақ сыртынан болса да бір көріп сағынышымды басқым келеді сен қалай ойлайсың жанар апай қатты ашуланбас па екен деп талайдан жүрек түбінде жүрген ойымен бөлісті аңсаған не нәрсені де өзің жасап көрмей шешімін таба алмайсың ол кісі ашуланса ашуланар бірақ сен тағыңнан түсіп қалмайсың ғой азар болса үйіне кіргізбей қуып шығар енді оған да көнбеске амалың бар ма мүмкін ұлыңды көріп мауқымды басарсың қалай болғанда да көңілдегі күпті сұрақтарының жауабын табасың ғой деп ақыл қосқан екеуі пойыздан түсе сала жанар апайдың үйіне қарай асықты өзіне таныс есік алдына келіп аттай тулаған жүрегін баса алмай дірілдеген саусақтармен қоңырауын қанша басқанмен тырс еткен дыбыс естілмеді қанат көрші есікті қағып сұрастыра бастады көрші есіктен көрінген орта жастағы әйел жанар ол кісінің ауруханада жатқанына жарты жылдай болып қалды емес пе қазір үйлерінде ешкім тұрмайды деді қалайша қайда жатыр сіз білесіз бе аңсаршы ол қайда деп аптыққан аңсағанға қарап басқа еш нәрсе білмейтінін өздері ол кісімен көп араласпағанын айтып есігін жауып алды қанат екеуі аяқтарынан таусылып әуелі жанар апайдың істеген ауруханасына барып сол жерден ол кісінің жатқан жерін біліп алып жалынып-жалпайып жүріп бөлмесіне де кіруге рұқсат алған кезде кеш те батып қалған еді өңі қуарып жақ сүйектер ішіне кіріп көздері шүңірейіп төсегінде жалғыз өзі жатқан жанның кезінде өңі нарттай болып тікірейіп жүретін жанар апай дегенге сену мүмкін емес еді көмескіленіп кеткен көздерін бұларға бұрып сыбырлап аңсаған деген кезде жүзіне күлкі сияқты бір нәрсе үйіріле қалды келгенің қандай жақсы болды сені іздетіп таба алмай жатыр едім өз аяғыңмен жүре алмаған соң біреуге салған күнің құрысын алла менің тілегімді қабыл еткен шүкір енді алаңсыз кете аламын деп ентіккен жанар апайдың көзіне тамшылап моншақтар тізіле қалған еді апай неге олай дейсіз әлі жазылып кетесіз дей берген аңсағанның сөзін бөліп мені тыңда мен өзім дәрігермін ғой өз жайымды өзім біліп жатырмын күнімнің жақындап қалғанын сеземін және аллаға мойын ұсынып тағдырыма көніп мәңгілік өмірге аттануға дайынмын мына өмірге тырмысып жабысып жатқан тек аңсардың қамы ғана еді мен кетсем жалғызымның халі қалай болар екен деген уайым ғана мені ұстап тұр алладан жалбарынып оны сенің қолыңа өзім табыстап кетуіме мұрсат беруін сұрап жатыр едім шүкір тілеуім қабыл болған екен мен сенің де сенің анаңның алдында да кінәлі екенімді мойындамасқа амалым қалмады алланың ісіне қарсы келіп сендердің шарасыздықтарыңды өз мүддеме жаратуға тырысқаным үшін алла бермеген баланы сенен тартқандай қылып алып бауырыма басқаным үшін өз жазамды алып жатырмын деп есептеймін қандай ниетім ізгі болғанмен де анасын баласынан баласын анасынан айыру үлкен күнә екенін кеш түсіндім аңсарымды ешкімнен кем қылмай өсіремін деп жаным қалмаған еді бірақ алланың маған дайындаған сынағы осылай тым ерте басыма түсер деп ойламаппын сондықтан да сен мені шын жүрегіммен кешірші жаным деп алқынып барып бозарып кеткен өңін бұған бұрып шарасыз күйде жатқан жанар апайдың қолын шап беріп ұстай алған аңсаған жылдамдата апай менің сізге деген еш өкпем жоқ қайта менің де өмірдің құндылығын ұғуыма ықпалыңызды тигізіп осы үйге келуіме көрсеткен көмегіңіз үшін аңсарымды өз ұлыңыздай көріп бауырыңызға басқаныңыз үшін алғысым шексіз сіз мықты едіңіз ғой әлі де сауығып аяғыңыздан тік тұрып кетесіз деп жылап жіберді құлыным ақылың кіріп жетіп қалыпсың шүкір аңсар үшін енді алаңдамаймын мен қазір мекен-жайын жазып берейін барып аңсарды тауып ал ертең маған құлынымды алып келіп бір кетсең менен бақытты адам болмайды деген жанар апайынан алған бір жапырақ қағазын қолына қыса ұстап қанатпен бірге түннің бір уағы болғанына қарамай қаланың екінші жағында орналасқан мекен-жайға да жеткен аңсаған жұпыны келген үйдің есігін қағып аластырған жүрегін баса алмай тұр арғы жақтан есігін ашып бұларға сұраулы көзбен қарап тұрған келіншекке сәлеметсіз бе мені сізге жанар апай жіберді менің атым аңсаған аңсардың туған анасымын деді аптығын баса алмай төрлетіңдер деп қысқа жауап берген келіншек екеуін үйіне кіргізіп жайғасуларын өтінді жұпыны ғана бөлмеде тозығы жеткен диванға жайғасқан аңсаған тап тұйнақтай жиналған бөлмеге көз жүгіртіп аңсарын іздеп отыр қазір жасы беске келген ұлымен кездесер сәттің туғанына сенер емес аттай тулаған жүрегі кеудесінен ытқып кетердей жанар апайдың халі мүшкіл ғой қазір сендерге менің кім екенімді айтарлықтай күші болмаған шығар менің атым бибігүл жанар апайдың келінімін менің марқұм күйеуім ол кісінің туған бауыры еді бір анадан туған екеуі ғана болса да орталарында не болғанын мен білмеймін тек екеуі бір-бірімен араласпай кеткен екен тіпті күйеуім аяқ астынан орын үйге аттанғанда да апайы келмеді менің де ол кісіге іздеп барар жағдайым болмады ол кезде мен жас босанғанмын құндақтағы сәбиімнен басқа іркес-тіркес екі баламыз бар еді басыма түскен сол қасіретті дұшпаныма да тілемеймін жылап-еңіреп тым ерте жесірліктің қамытын киіп есімді жия алмай отырған маған ол кісінің кейіннен келіп дұрыс ешкім оған хабар бермегені үшін жер-жебіріме жетіп сілкінгені қатты жаныма батты сонан соң да ол кісімен араласып кете алмадым бірақ күйеуіме арнап құран оқытқан кездерімде ешқашан ұмытпай хабарлап тұратынмын бірақ ол кісі күйеуімнің жылынан кейін есігімізді ашып көрмеді тек осыдан жарты жыл бұрын кішкентай ұлды жетектеп біздің үйге келген кезінде қатты таңырқап қалдым мен ол кісінің ұлы барын да білмейді екенмін өзінің қатты дертке шалдыққанын айтып маған аңсарға қарайласуымды сұраған кезде шыны керек бірден қарсы болғым келген Өзінің буындары бекімеген үш баламды қалай асыраймын деп отырғанда тағы бір бала үшін жауапкершілік алу деген миға сыйымсыз нәрседей көрінгені рас бірақ сүп-сүйкімді аңсардың басқа көмек көрсетер жер таба алмай менің алдыма келген қайнапайымның шарасыз көздеріне көзім түскен кезде екеуіне көмек көрсетуім керек деп шештім енді менің жағдайымды көріп отырсыз сіздің үйіңізде кеңсарай үйімде, де үріп-ішер тамағым да жоқ бірақ аллаға шүкір балаларым аш-жалаңаш емес солармен бірге өлмес күнін көрер жесір келіншектен көмек сұрап келгеніңіз басқа барар жеріңіз болмағанынан шығар тек маған кейіннен өкпелеп жүрмеңіз барынша өз балаларыма қалай қарасам солай қарауға тырысамын бірақ сіз сияқты үлдеу мен бүлдеуге орап қоя алмаймын-ау деп аңсарды алып қалдым содан бері жарты жылға тақау уақыт өтіп кетті ауруханаға тек бес-алты рет бара алдым топты балалар күнкөріс істейтін жұмысым бар және екі ортада тым алыс жиі бара алмаймын соңғы барғанымда апайым жылап аңсардың өмірге келу тарихын айтып сені тауып алуымды сұраған еді бірақ менің қолым қысқа ғой сонау алматыда жатқан мекен-жайыңды білмейтін сені табу мен үшін қиын болды алла көмектесіп өзіңнің іздеп келгеніңе қуаныштымын өзім ана болған соң сенің жағдайыңды жақсы түсінемін балалар ұйықтап қалды ертең таңертең ұлыңмен қауышарсың әзірге осы жерде жатып демалыңдар құдайы қонағымсыңдар шай ішіп алыңдар деп дастархан жазуға көмектесу кіріскен бибігүл апайға көмектесіп аңсағанның көзінен мөлтілдеп қуаныш жасы төгіліп жүр иә бұл ғаламда жаны жайсаң адамның ұлының қасынан табылғанына шүкір ұлын сағынған жүрегі өрікпіп өз бақытына сене алмай жүр дастархан басында екеуіне барлай қараған үй иесі мына жігіт аңсардың әкесі болар деп шамалап отырмын ұқсастығы бірден көзге түседі екен екеуіңнің қосыла аңсарды іздеп келгендеріңе қуаныштымын деп күлімдей қарады қанат аңсағаннан бұрын иә апай сізге көп рахмет! мен ұлым барын кенен ғана білдім деп жауап қатты таңға дейін шыдай алмасын түсінген аңсаған балалар бөлмесіне аяғының ұшымен кіріп ұйықтап жатқан сәбиін құшырлана иіскеп мауқын басып неше жылғы арпалысқан жүрегі сәл тыныштық тапқандай қуанып тәтті ұйқы құшағына енді ертеңінде екеу екі жағынан қолынан ұстап аңсарды ертіп жанар апайына кіріп шықты ол кісінің де аңсардың да қуаныштан бал-бұл жайнаған жүздерін көріп көздері де көңілдері жайланып ерекше сезімге бөленді жандарым аңсарымды енді сендерге тапсырдым құжаттарын рәсімдеу үшін нотариус шақырып қойдым енді бүгін мәңгілік мекеніме аттансам да арманым жоқ деген жанар апайдың қолынан ұстап тұрған аңсаған сіз аңсардың анасысыз оның енді екі анасы бар ұлыңыздың бақытын көру үшін өмір сүруге талпындыңыз біз қанат екеуміз барынша көмегімізді аямаймыз сіз әлі-ақ жазылып кетесіз деп бетінен сүйіп қоштасты осылай үшеуі аңсағанның ауылына жол тартты жолда қанат ұйықтап жатқан ұлын құшақтап отырған аңсағанға мейірлене қарап екеумізді қосқан тағдырға алғысым шексіз менің жүрегім мен қолымды қабыл аласың ба деді үндемей ғана басын изеп иығына басын қойған қыздың шашынан сипап қуанышын жасыра алмай жүзі жайнап отыр анадайдан көрінген үйіне жақындаған сайын өрікпеген жүрегі кеудесіне сыймай өңі қуарып кеткен аңсағанның қолынан ұстап келе жатқан қанат оны сабырға шақырып дем беріп келеді үйлеріне кіргенде өз көзіне өзі сенбей қуанып не істерін білмей есі шығып кеткен анасымен жылап көрісіп әкесі жатқан бөлмеге ақырын басып кірген аңсаған әкесін құшақтап төсегінің басында ұзақ отырды ештеңе айтуға шамасы келмей тек жылай берген қызының басынан әлсіз қолдарымен сипалап жатқан әкесінің де жүзі мейірленіп кетті соңы ал құрметтілерім осымен тағы бір әңгімемнің соңғы нүктесі қойылды